Ada ibu-ibu guys ada bapak-bapak teman-teman Anjing, goblok kok ada apinya. Anjing, anjing, anjing, anjing, kata anjing. Hmm, hmm. Eh goblok. Eh kok nggak ada anjing hilang goblok sorry ya guys, aku tadi kelihatan map. Eh? Help me. Help me. Nigga. Oke. Gue gue gue gue gue gue gue. Robos aja lah anjing ah. Basreng anjing, basreng si anjing, basreng anjing. Anjing, dada gua sakit. Patay, patay, coy, patay, coy. Patay, coy. Patay, coy. Patay, coy. Patay. Nice up. Patay semuanya, boy. Pulang. Tunjukkan eksistensi kalian. Sabar, sabar, sabar, sabar, balik, balik, balik, balik.